Halo Sobat Asyik, kalian tahu gak sih sebagian dunia ini adalah 70%-nya air Karena air 70%, jadi air itu sangat penting bagi kehidupan kita Misalnya kita bisa meminumnya, berenang, dan juga bisa menumbuhkan makanan dengannya Namun semua air tentu sangat mengejutkan bagi kita Nah, tapi berinteraksi dengan beberapa danau dan sungai dapat menyakiti kita Membuat kita sakit atau bahkan bisa membunuh kita juga loh Nah, penasaran kan? Tapi sebelum kita masuk ke video, ayo kita support channel ini agar sobat semua bisa mendapatkan info-info dan hal-hal menarik lainnya dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya ya. Oke. Okay? 7 perairan paling berbahaya di dunia. Mendidih Danau Dominika Siapapun yang menyebut tempat ini tentu bukan penggemar kehalusan, danau mendidih persis seperti apa rasanya. Ditemukan pada tahun 1870 oleh dua orang Inggris, suhu yang diambil lima tahun kemudian berkisar antara 82 hingga 91,5 derajat Celcius. Sungai Citarum di sini kita memiliki badan air yang dapat menghancurkan kita, tetapi hanya karena mengacaukannya, Sungai Citarum mungkin merupakan air yang paling tercemar oleh sampah di planet ini. Rio Tinto, Spanyol Rio Tinto adalah salah satu badan air paling asam di sekitar, dengan keseimbangan pH 2, paling bagus, ini berarti Rio Tinto sekuat asam lambung dan lebih dari cukup untuk membunuh ikan yang berani berenang di dalamnya. Danau Kifu 300 meter atau 1000 kaki di bawah permukaan Danau Kifu terletak bom waktu lebih dari 250 km kubik karbon dioksida bersama dengan sekitar 65 km kubik gas metana bersembunyi di bawah badan air ini cukup untuk menyediakan listrik ke beberapa negara. Sungai Johannesburg Menangkap bakteri E. coli tidak menyenangkan dalam keadaan normal sekarang, bayangkan Anda benar-benar berenang dalam sungai yang di dalamnya terdapat bakteri itu. Sungai Tua Latin, Oregon Sungai Tua Latin, Oregon bukanlah tempat yang tepat jika Anda ingin mengajak anjing Anda berenang. Bagi yang punya anjing ya, hampir selusin anak anjing mati di sana setiap tahun karena terpapar ganggang biru hijau yang beracun. Uh, ngeri juga ya. Sungai Potomac, Maryland Meskipun satu-satunya hal yang diketahui kebanyakan orang tentang Sungai Potomac adalah bahwa Washington DC terletak di atasnya. Sungai legendaris juga dapat dikaitkan dengan sesuatu yang lain, misalnya Kematian yang mengerikan. Uh, serem juga ya. Nah, kira-kira kalian minat gak berenang atau berendam di tujuh tempat tadi? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe agar sobat semua gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Oke? Okay?